手牵手，一起勇敢向前走。 <laughs> 沧桑岁月挡不住那炽热的狂流，让我们昂起头，一路。 you. 喝奶了！哎呦我的妈！你 <laughs> 别笑！ <laughs> <laughs> 让我们手牵手， <laughs> 一起勇敢向前走。 炙热的狂流，让我 <laughs> 会儿，歇会儿。 Oh, <laughs> 人善被人欺，有事不要虚，所有精神小伙儿全部听令。是起！天黑路滑，这社会复杂，你往高处爬，那么就有小人来找茬。你看那盛放的花，儿，孩自期盼的种子。你看那。 きむ同士が漂わせて 哎呦！我的。妈。 那是丁丁来丁丁，好酒尾巴归眠着困境吧，使浪头。你笑的像儿。

哎呦！